parqueando per compartir nostres entrañas tanto para que las ideas ballin. Canto porque entre verdadero y falso se esconden bagualas y cantos, canto color incolorado. Este cuento se ha acabado, Damos ni a mesmo de y més macos i poder cantar no podrà emetre cap sentència, els advocats no podran defensar cap acció i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. la premsa no tindrà cap compareixença. La revolució no serà televisada i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. podran guardar la nostra riquesa, els mercats no podran comprar la nostra essència, l'estat no podrà dictar-nos les ordres i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. L'autoorganització no serà mediatitzada, el suport mutu acabarà amb la seva assistència. La transformació radical no sortirà als manuals, que a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. capitalisme no ens tallarà les ales, la premsa no tindrà la compareixença. La revolució no serà televisada i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència i a la presó no hi cap la nostra desobediència ja les presons no hi caben. de lluites pioneres, d'esquerdes verges entre veïna i frontera. Terra de muntanyes amb pins negres i rius d'aigua valentes. de lluites pioneres que davant la incertesa entona cants d'antigues guerres. Terra de preguntes sotmeses, de respostes incompletes. Terra que com tota altra terra vol estar per qui és tan vella i no deixar-se estendre. Terra que el cadàver terra ho demana per la terra que no entenga línies rectes. Terra que vol decidir sobre ella, terra que estima la terra i que veu el riu més enllà. Ah. De terres, n'hi ha moltes. De terra, n'hi ha una. No és independent la terra de la terra on neix la vida. És independent la lluna del sol, l'aire del vent, l'aigua del cel, el riu del torrent, la terra de què? Som independents del passat, independents del present independents del que passa a l'altra punta algun indret? De moment, depenem de la guerra, de l'explotació, d'un compte bancari, d'un patró, d'un pis sense racó, d'una pastilleta que ens fa sentir millor, de la televisió, dels aliments quilomètrics, dels valors estètics... Independents de qui? Independents de què? Terra que no toca la terra és una terra que crema sota el ciment que l'ofega ciment que es forja a terra a cops d'or negre i bandera i si el reclam de la terra és sumar les diferències com farem front a la bèstia que se'ns vol menjar la terra si darrere a les fronteres i a germans que estimen terra amb tantes altres llengües i darrere i dins de la frontera i a qui ens vol prendre la terra per acumular riqueses convertides en escletxes i en parcel·les que enverenen i boscos cremats per vendre. terra de lluites pioneres, d'esquerdes verges entre veïna i frontera. Terra de preguntes sotmeses, de respostes incompletes, de respostes incompletes. ojos viciosos para controlar quién somos, como si fuéramos pocas las que andamos con ganas de todo se alertan del aire que remueve el desencaje. No les queda más que improvisar bolsillos falsos. En este teatro empezamos a atar los cabos. Somos marionetas vivas que van cortando lazos. Lazos que nos mantienen a un lado, que asumen apoderados, que nos prefieren atados. Lazos de rutinas y pagos de quieros y veros, lazos que nos mantienen. Y así nos tienen enlazados a su muerte, y así nos tienen enlazados a su muerte. Y el desenlace es desenlazar la muerte, y el desenlace es el lazo roto y suelto ojos lujosos, temerosos de los locos que pretenden vivir con poco la abundancia de atender lo que es de todos, destruyendo últimos años gloriosos se alertan de la lluvia que trae nueva frescura. No les queda más que improvisar leyes absurdas. Cuando uno se advierte de la gravedad latente, le debe a su vida desobedecer al miedo. Miedo que estanca el pensamiento, remedio de ir cumpliendo lo establecido y recto. Miedo a desenlazar lo impuesto, obedeciendo hasta el lamento, el último firmamento. Y así nos tienen enlazados a su muerte, y así nos tienen enlazados a su muerte. Y el desenlace es desenlazar la muerte. Y el desenlace es ver su muerte habiendo aprendido la vida. El desenlace es ver su muerte habiendo aprendido la vida. Habiendo aprendido la vida habiendo aprendido la vida, habiendo aprendido la vida, habiendo aprendido la vida. Plora igual que ploras las gotas de ánima impura violència que esdevé ràbia igual que ràbies tu. Si et prenen tot l'esma suor que esdevé en pobresa igual que ets pobre tu. Si no veus la trampa darrere una balança que es tanca igual que es tanca posar cara als esclaus que fan falta per estar igual com estàs tu. Alegria cobrada, mentida indiferent que es torna en arma igual que ets arma tu. Darrere una pantalla són projectils de misèria humana igual que ets humana si comprens dites paraules més enllà de plorar-les, volem actes igual que ets acte tu. Si transformes el que conformes, valentia d'afrontar el canvi que ens toca. El canvi que et toca, el canvi que em toca, el canvi que els toca. paraigua. No estic on estava quan no miraves. No sóc una cara, sóc polaritat carregada i no tinc més que paraules per protegir-me les espatlles. No sé res més que el que conec i vull conèixer. No crido quan em sento amb el dret, no em callo quan davant em gela el fred i no em calmo quan la calma és una llei. No resalto en el respecte diferent. No m'exalto quan m'observen ulls serens. I sobretot, no m'escapo perquè no fujo corrents. a dir no. Sento que no, sento del dol un suau bressol que em diu que no. No estàs sempre alerta donar-te per por a ser invisible i no veure'm. Si és així em perdo, si és així et perdo. Seria interessant veure fònic el ball. Seria interessant veure fònic el ball. No, jo ara dic no. Sento que no sento del dol un suau braçol que em diu que no no apropiar-nos les pors per fer les llavors del que vam ser i no som si és així em perd si és així et perds seria interessant veure com l'ànsia es va apagar seria interessant viure com l'ànsia es va pagar. No. Jo ara dic no. No perquè sí. Vull estar tranquil·la acariciant-me qui sóc jo. Vull estar tranquil·la acariciant-me qui sóc jo qui sóc jo qui sóc jo ese recuerdo. Cuando termina lo bueno, me duele haberte dicho lo que dije y ahora qué. Me duele aprenderlo todo en el camino y entenderlo después. Me duele reconocer lo efímero otra vez me duele cuando hablamos de lo que hablamos del presente ya no hablamos. Me duele si reflejo cada mapa de nuestro sueño. Me duele si reflejo cada mapa de nuestros cuerpos. Me duele haberte tenido, porque es así como nos perdimos me duele haberte querido, amado después y querido otra vez. Me duele porque aún te amo, mas ya no te quiero y que viene después. Me duele porque curar escuece y así endurece el tiempo duele. Y sé que en eso somos tan bien como espejos, nos duele la juventud de no saber mejor hacerlo. De no saber mejor de preguntas sin respuestas, aprendimos de cuestiones eternas. Nos duele porque estamos vivos y eso sí que lo hemos sentido. Nos duele pero estamos felices de encontrar en las sombras lo invisible tras sus formas, lo invisible entre las sombras. Me duele Ver que el dolor, si es amor, es bello el dolor. El dolor, si es amor, es bello el dolor. El dolor, si es amor. voldria explicar-te dins meu hi ha vides més que la meva són les vides que encara estan vives se'n recorden d'altres vides que ens deixen marques que estan vives Mare, voldria escoltar-te si en el bressol que ens ha donat ales tu també et cuidaves Mama, la que et mereixes la calma, la tranquil·litat de qui es dona pels altres. Quin fart d'històries s'han anat desenfilant, mare, tu saps quantes estrelles han passat. és meu i a llum, lluita i melodia. Agraeixo aquest niu càlid compartir, que m'ajuda a veure sentit a la nova era que estem parint. Pare, voldria escoltar-te com converteixes en alegria la pena dels altres que és la teva i en comprensió l'odi els que fan mal sense saber fan mal quin far d'injustes situacions s'han arraigat ara quanta història més ens faran estudiar m'acompanyen les balances. Qui em recorda que la diferència és grata, germana de danses. Vals tant com els altres, no amaguis les ganes. Som belleses si espanales, som tendresa pels qui passen menjant a taula, negociant hores llargues, somriures i llàgrimes. Una filla que passa i us dona les gràcies, una filla que passa lleva el viento, la mordaza del sustento atento, nos trae el agua, la vida ahogando lamentos. Todo se mece, sencillo quedarse atrás. Gira su rostro el que no quiere ver por dónde va. Tiembla en el cielo castillos hechos de sangre y de hielo y en la tierra se abren surcos para sembrar algo nuevo. Todo se teje sencillo dolerse al caminar se sienta entonces el que no se cura entre los demás. Vuelven los pueblos con pueblerinos para encontrarnos entre vecinos. Los no lugares se entierran repoblando viejos caminos. Todo envejece, sencillo quedarse en un impas. Nos ata el tiempo o escadena al el tiempo para seguir sin avanzar. cuando se muere sencillo creer en algo más. Entre las runas del llanto se oyen cantos dispuestos a actuar, todo revuelve y vuelve para volver a encantar que entre tanto adiestramiento se nos olvidó crear. que alimenta el pensamiento antes que el dedo está en las manos, que transforman el juicio en derecho. La necesidad en deseo. angustiado con soledad de soledad, de soledad. ¿Quién soy cuando no estoy? ¿Quién soy cuando no estoy? Si no me puedo ver quién soy, si no hay ojos donde verme yo no me miras, no. Si no me miras, no sabes dónde estoy, sabes dónde estoy. ¿Quién soy cuando me voy? ¿Quién soy cuando me voy? Intentando no olvidar. ¿Quién soy si no me voy? ¿Quién soy si no me voy? Intentando fortaleza en confusión. Intentando fortaleza en confusión quién soy cuando me doy libertad de expresión a riendas de la pasión. ¿Quién soy si no me doy? ¿Quién soy si no me doy? Las heridas de ayer mezcladas con las de hoy. no me doy, si no me doy. ¿Quién soy cuando me doy? ¿Quién soy si no me doy?